Willkommen zum XXL Matchball Battle. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm three steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me at 40, life's a wreck. See my dad, he in debt, and my mom, she upset. That's way back. Wie ihr seht, geht es heute um das Thema Fußball-Matchbälle. Wir haben gleich sechs verschiedene am Start, um zu gucken, welcher Matchball ist der beste, wo sind die Unterschiede, gibt es überhaupt Unterschiede und welcher Ball lohnt sich am meisten. Das sollen wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ich werde zunächst auf jeden Ball einzeln eingehen und am Ende wollen wir nochmal ein Fazit äh, ziehen, um alles Wichtige zusammenzufassen. Aber jetzt genug gelabert, wir starten im ersten Ball. Starten mit dem ersten Ball und zwar geht es jetzt um den Nike-Spielball der Premier League. Ich möchte jetzt zunächst zu jedem Fußball erstmal die Produktdetails erklären und welche Technologie dahinter steckt. Und am Ende, wie gesagt, kommen wir dann zum Fazit, um auch zu erklären, welcher Ball wo die Nase vorne hatte. Wie gesagt, wir starten jetzt mit dem Premier League Ball von Nike. Und dieser Ball hat auch schon sehr, sehr coole Features am Start. Zum einen besitzt das o eine Gripstruktur, die es ermöglicht, dass der Ball bei trockenen als auch bei nassen Verhältnissen optimalen Grip ermöglicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Außerdem besitzt der Ball das sogenannte Nike Aerotrack, System. Das sind hier Linien auf dem Obermaterial, die ermöglichen, dass der Ball einen gleichmäßigen Spin bekommt und nicht irgendwie unrund fliegt. Außerdem besitzt der Ball im Inneren eine Latexblase, die den Luftdruck konstanter hält als herkömmliche Blasen. Das heißt, dass der Ball länger den Luftdruck halten kann und konstanter bespielbar ist. Und auch die gelbe Farbe ist hier nicht zufällig, sondern die sorgt einfach für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen. Kommen wir zur vermeintlich ersten Überraschung und zwar zu den Spielbällen von Select, wobei man sagen muss, für echte Kinder sollte das Ganze keine Überraschung sein. Der Ball wird in sehr, sehr vielen Ligen genutzt und das kommt auch nicht von ungefähr, denn auch dieser Fußball besitzt sehr, sehr coole Features. Zum einen besteht das Rohmaterial aus einem speziellen Synthetikleder, darunter äh, befindet sich eine dreilagige Unterschicht, die einen besseren Aufprall ermöglichen, einen natürlicheren Aufprall zum einen. Zum anderen haben wir hier auch eine sehr, sehr gute Haltbarkeit, weil der Ball so konzipiert ist, dass er auch lange hält und nicht beginnt zu eilen oder unrund zu laufen. Das ist sehr, sehr gut. Das kommt auch davon, dass das Ventil wirklich hervorragend ist. Hier bei diesem äh, Select Ball ist auch ein besonderes Ventil, das sogar besser ist als der Standard, der von der FIFA vorgegeben ist. Das heißt, der Ball hält die Luft nochmal besser und der Ball ist für Kunstrasen und Aschenplätze geeignet. Kommen wir zu einem sehr, sehr beliebten Matchball und zwar geht es jetzt zum offiziellen Spielball der UEFA Champions League von Adidas. Der Ball besitzt das sogenannte FIFA Quality Pro Siegel, das heißt, dass der Ball alle Tests, die die UEFA festgeschrieben hat, mit Bravour gemeistert hat. Das Obermaterial ist thermisch beklebt, das heißt, der Ball fliegt stabiler und die Wasseraufnahme ist verringert. Das heißt, dass der Ball auch bei nassen Verhältnissen äh, optimal performen kann. Außerdem besitzt das Obermaterial eine Gripstruktur, das helfen soll, dass der Ball einfach kiffiger ist und unabhängig von den Wetterverhältnissen perfekt bespielbar ist. Wenn man von der UEFA Champions League redet, ist es naheliegend, bei der Europa League weiterzumachen und zwar beim offiziellen Spielball von Molten. Dieser Ball hat eine einzigartige thermische Klebetechnologie, die hilft, dass die Formbeständigkeit des Balles nochmal besser ist und gleichzeitig die Wasserabsorption verringert wird, dass der Ball quasi unabhängig von den äußeren Einflüssen abliefern kann. Wir haben jetzt 32 Panels, das sind diese Felder hier, die sind geklebt, das heißt der Ball hat auch eine sehr, sehr gute Haltbarkeit. Außerdem ist der Ball abriebsfest und hat einen weichen Ballkontakt. Kommen wir zu dem Spielball unserer Fußball-Bundesliga und zwar von Derbystar, der Brilliant APS Spielball, der auch bei den Bundesliga-Clubs bzw. bei den Bundesligaspielern sehr, sehr beliebt ist. Das liegt beispielsweise an der Golfballstruktur. Das ist diese Struktur hier im Obermaterial, die logischerweise an einem Golfball inspiriert ist. Diese Technologie wurde in Windkanälen getestet, einfach um zu schauen, dass der Ball einen langanhaltenden, hohen Flug hat und auch die Geschwindigkeit langanhaltend bleibt. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Außerdem haben wir hier 20 Sechsecke und 12 Fünfecke, die ermöglichen, dass der Ball eine optimale Kugelform haben. Der Ball wiegt zwischen 420 und 440 Gramm, ist handgenäht, dadurch hat der Ball eine sehr, sehr gute Haltbarkeit Außerdem hat er ein sehr, sehr angenehmes Sprungverhalten. Last but not least kommen wir zum Spielball von der La Liga und zwar zum Topball von Puma. Dieser Ball muss die Ansprüche von Luis Suarez, Antoine Griezmann, Lionel Messi oder auch Karim Benzema erfüllen. Was der Ball auch sehr, sehr gut macht, das liegt unter anderem an der Puma Dimple-Technologie. Das ist eine besondere Technologie, die nochmal die Aerodynamik dieses Balls verbessert hat. Das heißt, der Ball liegt nochmal stabiler und besser in der Luft. Außerdem haben wir hier ein Puma Airlock Ventil, das heißt der Luftdruck wird länger im Ball gehalten. Am Obermaterial haben wir auch die sogenannte Golfballstruktur und die Pedals sind sehr, sehr gut verklebt, weshalb der Ball eine sehr gute Haltbarkeit hat. Jetzt habt ihr den Überblick bekommen über die sechs unterschiedlichen Matchbälle. Wir haben wie gesagt Nike, Puma, Derbystar, Molten, Select und Adidas äh, getestet um zu schauen, welcher Spielball jetzt der beste ist. Bevor wir jetzt gleich zum Fazit kommen, wollte ich nochmal zusammenfassend sagen, wir haben jetzt hier die Top-Modelle getestet, quasi die offiziellen Spielbälle. Die kosten klar etwas mehr als zum Beispiel ein Replikaball, aber die Qualität und die Haltbarkeit ist auf jeden Fall deutlich besser und die Technologien können auch nur bei den Top-Modellen perfekt zum Zuge kommen. Deshalb ist der Preis natürlich ein bisschen höher, aber wie gesagt, von solchen Bällen hat man dann auch länger etwas und deshalb werden die auch in den dementsprechenden Ligen als Spielball genutzt. Man kann definitiv sagen, dass alle diese Matchbälle, die wir getestet haben, im Test wirklich positiv abgeliefert haben. Auch ein bisschen zu meinen Überraschung, dass es hier keine negativen Beispiele gibt. Die Bälle haben alle das Thema Haltbarkeit, Ballverarbeitung und Flugverhalten wirklich mit Bravo gemeistert. Das kommt aber nicht von ungefähr, das liegt daran, dass die Bälle eine sehr lange Testzeit durchlaufen müssen, von vielen Spielern getestet werden, vielen Tests unterzogen werden, bevor sie überhaupt offizielle Spielbälle werden dürfen. Das ist auch logisch weshalb mich hier eigentlich jeder Ball wirklich überzeugt hat. Es gibt natürlich, was das Thema Ballverarbeitung angeht, leichte Unterschiede, was den Touch angeht, aber hier gibt es keinen Ball, den man negativ ähm, bewerten muss oder negativ irgendwie hier nennen sollte. Wir haben quasi hier auch unterschiedliche Strukturen. Das ist ähm, quasi bei jedem Ball so ein bisschen anders gelöst. Das Thema Grip beispielsweise, wir haben die Golfballstruktur, hier und wir Nike, haben wir eine Gripstruktur. Oder hier bei Andreas haben wir auch eine andere Krebsstruktur im Obermaterial vorhanden. Aber ich muss sagen, es gab keinen Unterschied, irgendwie beim, bei der Ballverarbeitung keinen negativen Unterschied. Klar, an sich muss man sich ein bisschen an die unterschiedlichen Bälle gewöhnen, aber das war jetzt nichts Prägnantes. Wo es allerdings einen Unterschied gab, war das Thema Flugverhalten. Wie bereits bei den einzelnen Bällen vorher erwähnt, hat jeder Ball so ein bisschen seine eigene Technologie, was das Obermaterial angeht, weshalb auch jeder Ball so ein bisschen eine andere Flugeigenschaft hat. Wir haben hier auch Gemeinsamkeiten, und zwar die Golfballstruktur kommt beispielsweise beim La Liga Ball, beim Derbyster Ball, beim Molten Ball und auch beim Select Ball vor. Beim Nike Ball haben wir zum Beispiel, wie gesagt, das Nike Aerotrack System und bei Adidas ist eine thermisch beklebte Oberfläche. Äh, wie gesagt, dadurch resultieren auch unterschiedliche Flugeigenschaften. Äh, meine positive Überraschung war tatsächlich der Select Ball und der Molten Ball, was das Flugverhalten angeht, wenn man auf Nackelbälle steht die sind mit diesen Bällen wirklich extrem gut gelungen und ich war auch echt überrascht, was für krasse Freistöße ich damit geschossen habe. Im Derby-Star-Ball beispielsweise schieße ich sehr, sehr gerne mit der Innenseite, weil einfach das sogenannte Dead-Ball-System sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, der Ball fliegt äh, schnell und stürzt dann rasant ab. Zum Beispiel Marco Reus macht das sehr, sehr gerne. Das macht der Ball hier wirklich sehr gut. Mit dem ähm, Premier League-Ball, La Liga-Ball und mit dem Anders-Ball schieße ich sehr, sehr gerne mit Vollspann. Hier haben wir auch ein wirklich sehr, sehr gutes Flugverhalten. Das heißt, auch hier gibt es keine negativen Beispiele zu benennen. Das soll es dann auch schon jetzt im heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt seid natürlich noch ihr dran. Welchen Ball findet ihr denn jetzt von diesen sechs am besten? Mit welchem habt ihr schon Erfahrung gemacht? Oder welchen würdet ihr gerne mal testen? Das könnt ihr auf jeden Fall mal in den Kommentaren da lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt auch gerne noch einen Kommentar, was wollt ihr denn als nächstes sehen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bleibt sportlich, macht's gut, haut rein und ciao.